Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Mi pardon petas pro la caosa publicigo fluo qui un eh, mi montris en la lasta itagoi. Estis vere intensa itagoi kai facte uh, hodio ancora uci mi matene mi havis quelca in uh, eh, devoin esperantuia in facte Sed nun mi estas de nove cun vi, kai mi volas legi el tiron el senso ca estontezo la tractajo publicigita en uh, iaro 1900 do la unua iaro de la dudeca iarcento kai mi estas je pagio 306 kai la temo estas la lingvistoi kai esperanto Siante che la publico taxos ci un proiecton conforme al tio kiel al giri latos la instruitae lingvistoi, ili, tio estas la novai proiectistoi, zorgas ne pritio che ilia proiecto estu effective tauga por io en la practico, se nur pritio, che gi e la unua minuto faru bonan impreson sur la linguistoin. Por tio ili prena sia in vorto in presca utute sen ia shangio, e la plei grava iam existantai lingvoi naturei. Ricevinte frason scribitan en tia proiectita lingvo, La linguisto i rimarcas che ili per la unua foio comprenis tion ci frason multe pli facile ol en esperanto, cae la proiectistoi iam triumfas cae annonsas che ilia lingvo, se ili iam finos cin, estos pli bona ol esperanto. Bone, citiu el tiro, montras al ni che nin ne deva surprizigi kiam uh, eh, linguistoi ne bone au facile rilatas al esperanto char uh, la linguisto in estis iam ein la cefa cel gruppo de nia linguo do giuste pro tio mult foie kiam oni parolas kai ti o casa salmi kun uh, linguisto ili diras, si es de bleoni pos avi uh, statistike baza an uh, vortaron pli internazian ki el exemple lojbano fakte gi tutte ne funcis la au yes sed um, la um, vorto est astro malfacile reconebla i uh, eh, en esperanto oni devas relerni lin uh, do chi al ne usi pli naturan voion chi ad interlingua to estas ciam la sama fero che mi parolas pri linguisto e chi ne estas interlingvisto i do ne speciale faculo e pri planlingvoi. Do, estas vere, che ni diru la plei multo de la linguistoi ne vere shatas esperanton kiel la lingvon, eh, la strukturon de esperanto, mi diras. Kai do ni restu en pazzo con tio. Char uh, eh, mi povas diri al vi che linguistoi ne tro gravas, en la mundo, en la mondo en <laughs> ili ne estas tro decido povai la faco linguistico ne estas tro forta do kiam oni successos presenti interessa in afero in pri esperanto anca o por linguisto etio esas alia punto Kai mi diras che mi successeis quel foie interessigi es eh, linguisto in uh, al esperanto per miai uh, ehm, publicajoi. Se do, nine nine celu aprobon cae reconon fare della faculoi, nur pro la facto che ili esas faculo i prelingvoi Ciar tio mi asperte ne estas bona strategio, sed eble vi havas alien spertoen, che eble vi havas alien vid punctoen per tio do. Pro tio mi stigas nin cun mediti pri la relato inter linguistoi kai esperanto. Coran dankon, gis morgao cae ciel ciam antauen sen fine.